ichida sakkiz ming ot sotildi iskira sham bozorida uni mı mol qimmatmi arzonmi ekan qimmat qimmat bo'lib ketibdi moydamonlarni ham ko'rdingizmi katta mol echki olaman demayapsizmi yo takami taka olamanmi demayman ha mon nishon bobo mon yetti yuz yetti yuz deb turgan ekan echkini o'ng o'n endi asadboy 7dan baland deb turibdi bu yoqda. 600 deb jotdim bu yoqda. Mollar ko'targan endi. Mollar ko'tarildi. Mol echkilarga qarang. 700, 800, 900, yuz Sizlar 11dan oldi. 11dan. Bu yosh qo'zlar. Nar qaysi eng qimmat? Noma, fatr degan. Bu zaminchi ikki yuz sakson eng arzoni qaysi o'zi 14 tushdimi ikki yuz o'ttiz deb e, yaqinman ikki yuz yetmish eng arzoni mana bunda kevak qancha bo'ldi bir yuz beshdan kevak e, dorilar mana eng arzoni uch yuz sakson bu to'rt Turkmanistondagi turkmanistonniki ekan to'rt yuz besh so'm mana o'zbekistonnikimi o'zbekistonniki so'mdan dorilar narxlari mana tanishib o'ttiramiz og'aynilar mana zobunachida yer yong'oqlar ko'ryapsizlar o'n ikki so'm kilosi yer yong'oqlarni ham vaqti o'tdi sotib bo'ldi bitta yarimda bo'lmasa mana o'n ikkidan bugungi chislaga keladigan bo'lsak yigirma beshinchi mart ikki ming yigirma uchinchi yil iskirish bozori muammo bu akalarimiz ham mana bugun bugun sultonoroboddan kelib iskirisham bozorga bozorlik qilaman deb yurgan ekan qaytyapsiz savdo narxlar qanday bo'lyapti mollar qimmatlashibdi lekin bozor obod hamma narsa bor arzonchilik to'lib toshyapti rossiyada shu hamma do'stlarga salom alaykum rahmat hammasi tinch mayli salomat bo'l quloq qilinglar rahmat Aman ağaylar sabızımız juda ko'tarildi. 3 kilosi 20 so'm bo'ldi. Reklama haqida 12 ga sotamiz akan yana o'yladik. Ha, mana bobomiz sotyapti sabizda. Qayda mulasi bobom? 8dan. 8-dan obunachilarimiz uchun mana. Reklama qilib jarim. Reklama qilib jarim ha. Mana ko'ryapsiz. Sabiz bo'lgandan keyin 7 so'm bo'ldi aka. Haqiqatan ham lekin sabiz ko'tarildi. sakkizdan bir non ozunachilar kartoshka kilasi besh so'm ekan piyoz piyoz kilasi o'n so'm Свет жыргаталдын карточкасы. Жыргаталды. Жыргатал кып кызыл карточка. Иреги жок, чиреги жок. Алган адам рахатлана. Яша. Мына помадалар 25 сум экен. Банан 5 сум. Мына азобначылар көз qulupnay chiqibdi bir kilosi qirq so'm ekan mana bizni hozir oshni karam olyapti kilosi besh so'm ekan karam